सत्या एबे मो सिखि गली गोटे काम कर तू पछरो ओल्हे जा मु एकटा जलेबी ये नहीं नहीं रोड रे कित्ते गेडी लोको समस्त जाउचंदी कोन जदि कह को धक्का लगे देबु तू ओल्हा कहू जे हो ठीक अछि तू इच्छा ମେଚର ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡା ପରି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ରେ ବାପା ସରି କକା ବାଜିଗଲା